Nesse mundo tenho que ser forte Minha vida é um teleporte Que me leva pra somente um caminho Do início pro fim, do fim pra morte Meu destino é seguir meu norte Ninja vingador, não preciso de sorte Então segurando minha mão, então só vem olhar no meu olho Talvez eu não volte O mundo está em guerra pra defender a nossa terra Algumas vidas inteiras não podem aqui ficar Hoje minha mente mais que a depressão tente Destruir com a minha mente Nunca adiantou, minha mente se blindou Como um Deus protetor Suzano Suzano, yeah, uh, oh. Susanna,